сәлем достар бүгін біз ең дәмді әрі оңай дайындалатын шелпек пісіреміз ол үшін бізге шамамен 350 граммдай ұн екі ас қасық су май жылы су бір жұмыртқа көз мөлшерімен кішкене сүт тұз және құмшекер қажет керек қоспалардың барлығын қосып жұмсақ қылып қамыр илейміз Еленген қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қоямыз одан кейін ол қамырды бірдей жеті бөлікке бөліп дөңгелектеп тағы да 10-15 минутқа тындырамыз тынып тұрған дөңгелек қамырларымызды боқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз табаға май құйып қыздырып шелпектерімізді екі жағынан бірдей етіп қызартып пісіреміз осымен біздің оңай дайындалатын әрі дәмі тіл үйретін шелпектеріміз дайын астарыңыз дәмді болсын